Quante volte vi sarà capitato di vedere scorazzare un inquilino non voluto sui pavimenti di casa vostra? Questo molto spesso capita perché gli insetti, quando sentono che sta per arrivare il freddo, vanno ovviamente a cercare un posto al calduccio dove passare l'inverno. Ma a prescindere dal motivo di questa scomoda presenza, che, che se ne dica, se questa presenza è nera con sei zampe e non salta, non è sempre e comunque uno scarafaggio, soprattutto se l'avete visto di giorno e facilmente, a meno che non abbiate la casa completamente infestata.